ඒ වල්ලි. මේ උඩ හන්දියේ බාරගෙන ආවේ නේද? නෑ නෑ මම දැකලා තියෙනවා ඔයා මං අඳුරන්නේ හන්දියේ බාරගෙන ඉන්නේ. අයියර කරගෙන පොඩෙන්න පොඩෙන්න. මේ මූණ තමා දෙන්නේ අර අතන උඩ බාරගෙන ආ නෙමේ. නෑ නෑ අයියේ දැන් මම එක සැරයක් කිව්වේ ඉතින් මන් නෙමේ ඉන්නේ. මට කොහෙද යන්නේ මට මේ පරක්කු වෙලා තින්නේ හරි හරි මේ මෙතන උඩ බාර් එකව දන්නවනේ උඩ බාර් එක දන්නවනේ ඔව් මන් දන්නවා ඉන්නේ ඔයානේ නැහැ නැහැ මන් නෙමෙයි ඉතින් ඔයාලට වැරදි නෑ නෑ නෑ මල්ලියා ආයි පොඩ්ඩක් නෑ මල්ලි ඔයාම තමයි ඉන්නේ මෙතන උඩ හන්දියේ බාරේ මං කියන්නේ. මම නෙමෙයි. යාරි මම තමයි ඉන්නේ. දැන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියනවා මගුලක් කතන්නකො. ඔයා ඉන්නේ හන්දියේ බාරේ. ඈ? ඔයා නේද හන්දියේ බාරේ ඉන්නේ? ඈ? මම ගත්ත රුපියල් 10 දීපන්. දරුන් නොකා මගෙන් ගත්ත රුපියල් 10 දීලා. ආ දෙන්න දෙන්න දෙන්න දෙන්න. හරි? ආයෙ වෙන්න බෑ පාරේ. A few moments later. Yo. <coughs> වාරක අයිය නේද? හරි. මගෙන් ගත්ත රුපියල් 1000 දීපන්. මොන 1000ද? මගෙන් ගත්ත බෝතලේ සල්ලි. ඔයාගෙන් බෝතලයක් ගත්තා. අවත්තයි. හරි හරි හරි හරි. සල්ලි දෙන්න සල්ලි දෙන්න සල්ලි දෙන්න. රුපියල් 1000ක් දෙන්න තියෙන්නේ. මම මම දැන් 500ක් දෙන්න ඊට 500ක් දෙන්න. රුපියල් 1000 දියා. 1000මයි ඔය 1000 රුපියල් 1000. අතරපා. ඒ බපු පොල්ල පොල්ලයි එක දරුවයි ගෙදර ඉන්නේ අයි. සි. කලකන් හිටිටුණා ඒකට.